Ben ritrovati a tutti, spero vi stiate godendo le vostre vacanze. State correndo, oppure vi state solo godendo il vostro cocktail in spiaggia. Beh, sicuramente durante questo periodo è meglio ridurre gli allenamenti, il caldo insomma non aiuta, ma comunque un mantenimento oppure qualche allenamento più veloce ma più corto va sempre bene. Prima di iniziare volevo solo ricordarvi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like in caso in cui che il video vi piacesse. Oggi confronteremo due scarpe, la Adidas SL20 e la Brooks Hyperion eh, Tempo. Entrambe le scarpe sono neutre e molto leggere, la eh, SL20 pesa solo eh, 237 grammi nella versione maschile, nella mia taglia che è un 44, la Hyperion Tempo pesa 221 grammi quindi un bel po' più leggera rispetto alla S20. Eh, il drop di 10 mm nella S20 e di 8 mm nella Hyperion Tempo più o meno l'altezza delle scarpe è, eh, è la stessa per la SL20 abbiamo 29 mm sull'area del tallone verso 19 mm sull'area dell'avampiede invece 28 mm per la Epirion Tempo eh, con 20 mm sull'area dell'avampiede per cui diciamo che a livello di altezza le due scarpe si equivalgono relativamente alla suola la SL20 usa una mescola molto buona la Continental che permette un'aderenza eh, superiore anche su terreni più scivolosi, un composto che è stato eh, migliorato con lo scopo di eh, offrire una risposta più ambiziosa su diverse superfici di allenamento. Eh, mentre l'Hyperion Tempo usa una suola in gomma, molto dura e resistente, ma con un grip sul bagnato non paragonabile al grip della SL20. Per cui come grip sicuramente la SL20 è superiore, eh, specialmente sul bagnato. La suola della SL20 usa una tecnologia chiamata Light Strike, eh, che garantisce una buona ammortizzazione e reattività, più leggera della classica schiuma boost utilizzata da, da Adidas e favorisce una transizione eh, del piede molto veloce in fase di eh, roulante, senza eh, rinunciare però eh, al comfort. La Pinion Tempo usa invece la nuova ammortizzazione DNA Flash che eh, conferisce a questa calzatura leggerezza e reattività ma anche un'ottima fluidità durante la fase di transizione dell'appoggio che la candida è essere utile per abbassare la fatica negli allenamenti eh, e per cui riduce così i tempi di recupero. In termini di durata dell'intersuola, quindi della schiuma Light Strike, nel caso della SL20, ho fatto più di eh, 100 km con questa scarpa ed ovviamente ancora eh, come nuovo. Con la Pirio in tempo invece ho fatto circa 50 km per cui non posso ancora giudicare. Tra le due intersuole in termini di ritorno di energia durante gli allenamenti di interval training eh, sicuramente la DNA flash della Hyperion eh, Tempo l'ho trovata superiore in quanto l'energia restituita in fase di spinta si sente molto. In termini invece di versatilità mi sono trovato meglio con la Light Strike in quanto anche ai ritmi più lenti mi ha garantito un comfort migliore rispetto alla Hyperion Tempo che eh, a ritmi più lenti fatica eh, un po' e a mio parere non mi ha fatto bene. Relativamente al sistema di torsione, il sistema di torsione è molto leggero nella S20 e funziona bene in termini di stabilità, anche in curva, dovuto al fatto che si estende eh, anche sulla parte dell'avampiede. Della sulla Pirion Tempo non c'è alcun sistema di torsione e questo si sente molto in termini di stabilità, soprattutto se confrontate con la S20. Per cui se state cercando una scarpa stabile, eh, la Pirion Tempo non è eh, di sicuro la scarpa che fa. Passando sull'area del tallone, sicuramente la protezione sul tallone è buona in entrambe le scarpe, nella SL20 c'è un po' più di schiuma e quindi si ha una sensazione di maggior comfort, specialmente se si appoggia di tallone, ma non direi solo per la schiuma, eh, ma più che altro per la larghezza del tallone. Infatti nella SL20 l'area del tallone si estende per una lunghezza di circa 8.2 cm, mentre nella Hyperion Tempo di soli 8 cm. Questo si traduce in una maggiore leggerezza e quindi miglior ritorno di energia in fase di eh, rullata nella Hyperion Tempo eh, rispetto alla SL20, ma anche anche ad una migliore stabilità di quest'ultima rispetto all'Hyperion Tempo, specialmente ai ritmi più lenti rendendo la s 2 End una scarpa più versatile rispetto all'Hyperion Tempo. Sulla parte posteriore del tallone entrambe le scarpe offrono una superficie protettiva molto comoda che non arriva alcun fastidio, anzi ne favorisce il comfort. La tomaia in entrambe le scarpe è molto leggera, anche in giornate calde il piede eh, respira bene tra le due sicuramente la Epilon Tempo che è sembrata più eh, leggera eh, della Tomai della SF20 eh, è anche meno resistente. Per quanto riguarda la calzabilità, la tomaia della Epirion Tempo è più elasticizzata della sl 20 e calza meglio, soprattutto nell'area dell'avampiede, in quanto quella della sl 20 nell'area dell'avampiede è un po' eh, abbondante. In termini di stabilità, nonostante la calzabilità non sia ottimale nella S20, comunque l'ho trovata migliore perché è meno elasticizzata rispetto alla di un tempo, che tra l'altro usa anche lacci elastici e in curva o ritmi più elevati, eh, perde un po' di stabilità, specialmente se confrontata con quella della S20, che tiene il piede molto più fermo, sia grazie alla tomaia che non è così elasticizzata, ma anche grazie all'uso di eh, lacci classici. Relativamente al rapporto qualità-prezzo è, è, ottimo nella SL20 che si può trovare sul mercato con un prezzo intorno agli 80-90 euro e buono nella Epinion Tempo che si può trovare sul mercato con un prezzo intorno ai 130 euro considerando anche l'innovazione di Intersuola DNA Flash costruita con il nuovo sistema di infusione di azoto per quanto riguarda invece la durata della, della scarpa, eh, la SL20 la vedo più resistente sul lungo periodo sia per la suola che per la tomaia eh, in generale mi sembra una scarpa più versatile. Da prima in tempo si vede proprio che è una scarpa minimalista, soprattutto nella tomaia, eh, nel peso, insomma è una scarpa più per allenamenti veloci e mi dà l'impressione che non ci sia da aspettarsi molto in tempo eh, durata. Relativamente ai lacci, i lacci sono della misura giusta in entrambe le scarpe, eh, sono di tipologia tradizionale nella SL20 e elastici nella Epidion Tempo ed il sistema di fissaggio funziona molto bene nella SL20, un po' meno bene nella Epidion Tempo dovuto al fatto che i lacci appunto sono elastici. L'estetica è molto bella e le colorazioni disponibili sono belle per entrambe le scarpe. La SL20 è più curata nei dettagli, come ad esempio la scritta SL20 nei terminali dei lacci, ma il design dell'Hyperion Tempo mi piace molto. Relativamente alla calzabilità, eh, l'Hyperion Tempo ha la parte dell'avampiede di poco più larga della SL20 e si sente un po', non tanto fortunatamente, per cui l'Hyperion è uno scarpa che potrebbe andare bene anche chi ha una pianta del piede eh, larga, ma eh, se si ha un piede mago come il mio, eh, attenzione perché eh, potrebbe essere leggermente abbondante, lasciate quello spazio di davanti che poi è fastidioso durante per cui sicuramente tra le due scarpe eh, sulla parte dell'avampiede preferisco la SL20 anche se la tomaia è leggermente più abbondante. Passando alle linguette, le linguette sono differenti, comunque entrambe tradizionali e non soffietto eh, e tra le due quella dell'IP di un tempo è a mio parere superiore in quanto è sottile sui lati ma eh, usa una leggera imbottitura che garantisce un comfort migliore proteggendo il colore del eh, imbottitura inesistente nella linguetta della SL20, anche se devo dire che non ho avuto mai eh, alcun fastidio neanche con la SL20. Ma comunque tra le due preferisco la linguetta della Hyperion se dovessi eh, consigliare questi modelli di scarpe, sicuramente eh, la Hyperion Tempo la consiglierei per runner di livello intermedio, veloci, non troppo pesanti, in allenamento la utilizzerei per interval training o per allenamenti comunque veloci, ampiamente sotto i 4 minuti e 30 secondi al chilometro, ma no, non la utilizzerei per allenamenti veloci in pista a causa della quantità di schiuma utilizzata. Per le gare invece direi che è molto versatile, infatti la utilizzerei per una 5 km, una 10 km, una mezza maratona e probabilmente anche per la maratona. La SL20 è una scarpa che mi sento di consigliare per tutti, eh, soprattutto per allenamenti veloci e eh, per rane di livello intermedio per qualsiasi tipo di eh, allenamento. Considerando che ha un passo inferiore ai 4 minuti e 30 al chilometro, eh, garantisce davvero un ottimo comfort e ad un passo ancora più lento dei 4 minuti e 30 al chilometro garantisce un comfort migliore rispetto all'Aidin per le gare invece è molto versatile per cui la userei a partire da una 5 km fino a una maratona probabilmente anche se per una 5 km eh, tra le due probabilmente sceglierei la Hyperloop. In generale comunque la s 20 la trovo una scarpa più versatile rispetto alla Hyperion per cui tra le due qual è la vincitrice? Beh, dipende sempre dal, dall'utilizzo che ne volete fare, ma sicuramente se state cercando una scarpa per allenamenti veloci o interval training, non ci sono dubbi, la vincitrice è la Hyperion Tempo, a scapito della durata della scarpa, però in quanto più minimalista. se state invece cercando una scarpa eh, più versatile da poter usare sia per allenamenti medio-lunghi eh, che in allenamenti eh, veloci, magari non in pista, e allora la SL20 è la vincitrice, anche a favore di una maggior durata della scarpa. Detto questo potete trovare la recensione completa di entrambi i modelli eh, sul link che vi lascio qui in alto. Vi ricordo sempre di eh, lasciare un like like nel caso in cui il video vi fosse piaciuto e eh, di eh, iscrivervi al canale in quanto più siamo e più riusciremo a continuare a vedere altri articoli da Running insieme. Vi auguro quindi una buona vacanza a tutti, mi raccomando allenatevi, eh, non tantissimo ma continuate insomma a mantenere il vostro allenamento e ci vediamo